より体重が前にかかっちゃってるのでできそうになってますねはいはい <laughs> 皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね車椅子の人たちは床に落ちたものを拾うのがとっても大変なんですが、えー、床に落ちたものを私はどうやって拾ってるのかっていうのを実践していきたいと思います これって、えー、みんな一緒なんじゃないのとかあると思いますけど車椅子の仕様であったりクッションの仕様であったりあとは私たちの状態によっても多分拾い方っていうのは変わってきますので、まあ、私の今の状態あとクッションの違いで拾い拾える方法というか拾いやすさっていうのも変わってくるのでそちらを説明していきたいと思います。はい ではまず普段こうお家の中で過ごしてる時に物を落とした時拾う時ってよく車椅子ユーザーさん1人暮らしとかだとマジックハンドを使って拾う方が多いです、まあ、一番便利だし手軽だとは思うんですけど私は、えーとマジックハンドを使った生活を極力したくないなと思って、まあ、自分でこう拾うっていう行為も一つのリハビリだと思って えー、基本的にはマジックハンドが家の中にもありませんしマジックハンドを使うっていうこともありませんはいじゃあまずやっていきたいと思います床に物を落とした時ですね例えばじゃあ大きいのからやっていきたいと思いますこちらあカメラ見えるかなこちらは、前ヒルド、まあ、ハンドクリームのケースを落としたとしますねああ落としたみたいな <laughs> 見えてるかな どうしたってなった場合は真正面につける落ちたものに対して私は真正面につけるのではなくて少し斜めにつけますだいたい前輪の前あたりくらいに私はセットするかなと思いますがそしたら、まあ、片方でも、まあ、両方ですね安全の安全面を考えて両方ブレーキをかけてでえっ、ー、と 背もたれのここに私はバーがありますね押してを片方の手で掴む片方の手で掴んでこうもうこの左手掴んでる方で支えてるかのようにこう落ちてって拾う拾ってこっちの左手でグイッと引き上げてあげたりまたはこう頑張ってリハビリするようにこう背中にこう力を入れて戻ったりっていうやり方しています 小さいものあとはこの私の名刺とかねがあ落ちちゃったってなったらこう前かがみそうすると手が届くのでもうこの2本指とかでこうやって拾ってやりますちなみに私のこの使ってるクッションは 固めのクッションなので結構前の方に体重をかけても落ちることがありませんなので仮に真正面に倒れるとしてもこう安定がありますねこう安定があるんですだからこれの作業もできます私ウォーターサーバーを変える時にこういう風な作業の取り方をしてもこれでもほらこうバランスがちゃんと靴靴履いて足をこうしっかり 軸で軸足 <laughs> 足の裏でしっかり支えるようにこうギュッと押し付けて自分の体重を押し付ければもうここで固定されちゃいますなので両手が離せるこれが私靴ない場合にやっちゃうと前にこうつんのめっちゃいますね足が滑っちゃうのでちゃんと靴を履いてサンダルを履いた状態でこうするとできますでじゃあ戻る時どうするのかこうは戻れません 力がないのでこう戻れないから、えーと、ここを持って起き上がったりまたは背もたれを持って起き上がったりっていうのをやりますはいじゃあ次クッションが違うとどうなるのかっていうのをやっていきたいと思いますちなみに私今自分が持って乗ってる C-MAX の座面は普通はこういう風なちょっと柔らかい素材であったりテープテープ こういうのが座面にこう貼ってあるんですけど私はここも柔らかいのからもう完全にカーボンに変えてますなので硬いですねロホに変えてきましたロホはこう柔らかいので前側がこう潰れてしまいますねそれでどうなるのかっていうのやっていきたいと思いますじゃあハンドクリーム落としましたブレーキをかけて同じように掴んで こうしますそうするとやっぱりここが潰れちゃうので見た感じわかんないと思うんですけどやっぱりこう全体重をこう持ってかれちゃう落ちそうになっちゃうっていう感覚はやっぱりありますさっきと同じように、えーと、前側に体重をかけたらどうなるのか こういう感じで今は足をしっかり押さえてるので、えー、潰れても前に行かないんですけど柔らかいクッションだとより体重が前にかかっちゃってるのでできそうになってますねはいはい <laughs> はいこんな感じだけどやっぱり前が柔らかい方が不安定です机の奥の下っていうのって取りにくいんですよねなのでそういう時は なんかそら辺にあるものを使ったりしますがこういう感じで下にこう入れるだけ入ってわちょっと怖い入れるだけ入ってこう手伸ばして届くもの届くものはこう触ったりしますそういれだけでやばいこういう感じやっぱどっか掴みながらこうやって取るっていう感じですねあと少し上のもの取りたいなっていう時に 私いつもちょっと半血状態になるんですねこう前にこう体重をかけるんですけどこうロコの場合だと潰れちゃうのであんまり前に体重をかけるとぐらっとこけちゃうっていう危険性もすごくロホの場合はあって判決になってね前かがみになるっていうのが難しいですスティムライトの場合は、えっと、ここが硬いので少し前に 体重を乗せてもこう潰れるっていうことがなくて安定して動作っていうのができますねこう潰れない潰れないのでこのここに座った角度のこのまんまいけるっていうのが私は好きです私はね結構あの動画の中でスティムライトめちゃくちゃ押してますって言ってますけどやっぱりお尻の合わないでこうロホの方がいいっていう人もいるんですただこの前側の 部分だけこの太ももの裏が当たる部分だけはやっぱり別にこの柔らかさじゃなくても私はいいと思っています個人的にはなので真ん中はロホの素材がいい周りはスティムライトのようなこう固めで材を安定させてくれる姿勢を安定させてくれるものがいいなと思うのでそれがオットーボークから出てるテラフレアというクッションがお尻のこの座骨が当たる部分はロホクッションで この周りはあウレタンなのかなで固めでしっかり太ももとかを支えてくれるっていうものになりますので是非皆さんクッションもいろいろあるので車椅子上での技術が発揮できるようなクッションを選んでみてください。はい、はい、こんな感じで床からの拾い方っていうのをやってみましたちょっとなかなかカメラアングルが1人だと難しかったんですけど を理解できましたでしょうかどこかこう持ちながら下がってその手でこう引き上げるっていう方法が一番簡単なんじゃないかなと思います、まあ、それは完全にこの手の握力がある方にはなりますけどいい私と同じレベルのような上司が使える方はそういうやり方で物が拾えると思います、まこういう物を拾う動作っていうのもやっぱりリハビリになります普段 体を動かさない人はそういう一つ一つの生活動作がリハビリになると思うのでまあマジックハンドは楽ですけど私はそういうのに甘えずに常日頃の生活の中でも自分の体筋肉を使えるような動き方っていうのをやっておりますやっぱりクッションであったり車椅子であったり自分にこうよりね体に合うものを使うと本当に今までできなかったことができるようにっていうのがなります 私もこうロホであの物をこう拾ってたりっていうのをすると本当にね23回前に落下したことがあるんですねでもスティムライトに変えてからこう物を拾う時に落下するとか少し前につんのめた時に、えー、落下するってことがなくなりましたので皆さんいろいろ試してみてくださいちょっとここ分かりにくかったよとかもうちょっとこういうのやってほしいっていうのがあれば是非皆さんコメントに書いていただけたらと思います はい、ということで、えー、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました you.